Oke. Okay. Goodbye. Oh yeah. Sure. Bye bye. Gunung apa di atas? Aduh mama, Peter gunung penama apa? Aduh. Peter gunung apa? Gunung apa? Nung pergi nih. Kanggembo. Kangembo. Uh, they are heading out to Kanggembo expeditions.